Takže zdraví ťa Edo Jackson sa pri ďalšom parte z About this Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme About this Basics in Spaziness and Stuff. Takže tento mod som už na tomto kanáli hral, ale som ho hral na mojom starom notebooku, čo bol jednak zlé video, plus som tam nerobil svoj komentár, takže som sa rozhodol si ho zahrať znova tento mod som náhodou našiel, keď som si browzoval um, stránku s modami a prešiel mi, že by som si to mohol zahrať s vami znova. Takže tento mod je od developera Colin C1317 Productions a predtým, než začneme s videjkom, vás by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo Mojím snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a ak to urobíš, tak um, budeš dostávať všetky notifikácie od mojho kanála. A ak chceš si so mnou písať alebo s mojou komunitou písať, tak na kanáli máš link na Discord server, poď tam a začne si s nami písať. Takže Baldy vyzerá ako keby dostal nejaký uh, mentálny záchvat. <laughs> pa, strašne sa mi páči, že to je proste, že to je ako keby dostal nejaký uh, mentálny <laughs> záchvat. Tiež sa mi páči to, že 2019 BA Games. <laughs> proste, toto je proste taký random povedzme, že mód, ktorý neviem, že, neviem, že čo so sebou. <laughs> oh, hi! Welcome to my storehouse! Si dal balde, nejako moc veľa kofeínu, <laughs> lebo, lebo Yakada. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly. Do it. I can't uh, believe it. You're yeah. incredible. Prop. You're doing fantastic. Good one. Почему голова идет горе? You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. There it is. When you find something you can use it. Problem one. Seven. Uh -huh. You got it. Good one. Uh-oh. Uh-oh! Vidíte to, čo ja? Páni, čo sa s tebou stalo? Dostal si nejaký záchvat mentálny a už s tebou hád, že mentalita jak one puberta o stenu. ja mám rád takéto mody. Že čo proste... I wanna play with robí kotrmelce? Ne, Let's play.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 Že by, áno, 35. Dobre. Ako hovorím, tento mod som už ja hral, ale hral som ho na mojom starom notebooku, som ho ešte mal. <laughs> a, na, a na toto sa pamätám, že keď Baldy svapne, tak sa ako keby stvrkne a keď ho sa vys... a keď to slapne, tak sa ako keby vystre. <laughs> to je, to je... Cool. Akože... akože cool dosť. Tento mod som inak videl veľmi dávno u jedného zahraničného youtubera. A ten mal celkom funny reakciu na to, že proste Baudy ochytila nejaká mentálna porážka alebo niečo. <laughs> oh. Og jeg bare... Bare se det tager op. no, no drinking drinks in the halls. A on to nepovieš principál. S to s tvojou plastovou hlavou. Mal by si začať rozmýšľať. Bože. 8 plus 9 je 16, ja debil. Uh, nevadí, 10. Uh, 35, jak vždy. Lebo čo? 35 je odpoveď na všetko. Principál je tamto dole. Down the hallway. Čiže stihnem grabnúť túto písodu. Jedna vec, čo ma celkom mrzí na tomto bode je, že okrem toho, že developer zmenil postavy, 15 seconds. Detention for you. You should know better. Oh. I wanna play with someone! I wanna play with someone! Není my. Postavami. A už ide, už Gotta sweep, sweep, sweep! Oh! Jako je sleeping time? Kuda sweep? Ah, friend. for spice. I have lost you. I don't like that. Frostpreis hat to tiež pochytilo, lebo ako vidím, ten je tiež tak, oh. ten je tiež, no. je tiež chytil nejakú mentálnu poruchu, alebo čo. Teraz neviem, že či body ide z tej strany, alebo z tej. Počkáme. Alebo nie? Teraz je tu nejako potrzivo ticho, to sa mi nelúbi. Oh, principál, čau. Toto sa mi nalúbi. Lebo vždycky je dôležité mať Baldyho za chvostom. Nech posielajte, že kde je. Pre prípad a v takýchto situáciách treba ho proste počkať, skade vylezie a potom len utekať. Samozrejme, nie pred principálom. Prečo som išiel tady o to? Ja som chcel ísť. Tady, ale... OK. <laughs> páči sa mi tá animácia. Proste, jak Baldi dýchne a potom proste vyrastie. <laughs> to zaujímavé. Ja by bol developerom musel zmeniť tie animácie framey, lebo ho slip sa skladá z, myslím, že z 5 frameov. A on iba zmenil každý ten frame, aby to vyzeralo... Ježiš, aby sa... Looks like it's sweeping time! A znova vyrastol. Baldy nás momentálne naháňa, čo je veľmi zle, lebo chcem zobrať ten notebook, čo je v tej chodbe tamto. To je na tension roomke. Let's play! Ready? Oh, that makes me sad! A to by som nestihol, chcel som tento sobor, ale... by som to nestihol. Nevadí. I see you. Yeah. Eh? Friend. Oh! Will you marry me? Götür hast du auch sofort. I have lost you. I don't oh, like yeah, eh, yeah, that. Let's play. Yeah. Eh? Let's play. Regime. Oh! I wanna play with someone. Let's play. Playtime. Нехай ма. Rachel! One, Wow, that's great! Nie. Ach, Keby to nebol first Welcome to Wally's Basics in Education and Learning. That's me. Naprvé kolo musím uznať, že to nebolo zlé. Ten God of Sleep, keď vyšiel, tak Baldi ho zamietol do nejakej chodby alebo nejakam proste a mohol som ujsť Baldikovi. Oh, hi. Well, <laughs> čo sa ti stalo, Baldi? Now it's time for everybody's favorite subject, math. Great job. That's great job. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Zero. Good one. Problem two. Zero. Uh-huh. You got it. Problem three. Uh, that's about as many. Pressure. Pressure. Pressure. Prostě pressure. Lebo si dal obal, divela kofeinu a teraz hyperactive. hyperaktivní. Tak, one. Oh, alebo dostal nejakú poruchu mentálnu a že čo so sebou. Možno to. Práve si ideme po tretí notebook a Baldi je v nedohľadne, čo je celkom v pôde. 4 a toto je 35, ako vždy. O! O, mod menu. Kámo. Ja vždycky, vždycky testujem, že či není mod menu v nejakých modoch. A náhodou je tu mod menu, tak sa potom v treťom kole s tým môžeme vyhrať. Lebo mod menu je čistý fan ale zatiaľ hráme legit. Bez žiadnych modifikácií. Ja som rozmýšľal inak na rôznymi challengeami s týmto mod menu, že proste za každým, keď získam notebook, zmenším si rýchlosť, alebo za každým, keď získam notebook, tak si zvyším povu, alebo neviem. Proste takéto srandičky s týmto modmenu. Pretože toto je, modmenu je príliš zábavné na to, aby sa s tým nič nerobilo. No poď Baldík, nech ťa odflajcknem touto mojou drahou bisodou, čo som si kúpil v automate. Poď. 500. Není. Principál. Není. OK, OK, OK, OK. Uh, 0, uh, minus 6, uh, 35. Bam! Dobre, máme koľko nabokov? No, 4 asi, že? Looks like it's sweeping time! OK, OK, OK, OK, rýchlo, rýchlo, rýchlo, lebo počujem Goda sweepa. Ja by som, viete, čo spravil? Že ja by som išiel pre tento štvrtý nob, čo je tu. Čiže pár je ďaleko, tak by som išiel pre tento nobúk, čo je tu. A potom OK. 10, 4, eh, a 35. Ale bojím sa, že Baudy je blízko. Kde? Kde? Už nám zostávajú len dva notebooky. Dámy a pani. A ja viem presne, ktoré dva. Kde je Baudy? tam je, OK. Proste... Ktorý notebook máme najbližšie? Uh, ten, čo je predetenčne. By som nás skôr zobral. Čaknem principála, čo tu není. Nie je. Takže ideme na skôr pre ten... Uh, teoreticky by som mohol Ježiši, ja I som debil. Ready order, here I come. Ja som mohol ísť stade. Cez Nula, eh, štyri, 4, šesť. Tu ma už mu radí. Give me something great. I'll take that. It's mine now. Okay, Okej, starejdzie, starejdzie, starejdzie. Jeszcze mamy szansę. One. Will you marry me? have lost you. I don't ja, like that. Bežím, bežím, bežím, bežím, bežím. Ale nemám staminu. Nemám staminu! Uh, uh. Cool. OK. To bol zatiaľ naj... Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Ja som nikdy nezobral 6 naukov. v normálnom Baldur's Gate onom hre. Takže dáme ešte jedno kolo a tentokrát sa pohráme aj s tým mod menu. Lebo... Oh, hi! Welcome to my schoolhouse! Treba sa nejako pohrať. Tam dáme a dáme si dvojkový speed. Oh, okej, okay. okay, Okay. Now it's time for everybody's favorite subject. Give it! you got it! Problem two. Hey, I can't believe it. You're incredible. You're doing fantastic. You did great! Come here and get your prize. Problem one. Uh, Eight. Minus. Good one. Problem two. Seven. Oh, 35. Ale nám to nevadí, lebo my sme rýchli ako raketa. Uh, oh, oh, oh. Nám to vôbec nevadí lebo ja som si dal rýchlosť číslo 2, čo je dvakrát rýchlosť normálneho hráča. Te, uh, 7 uh, minus 3 čo? 35. Ja si vždycky myslím, že 5 minus 9 je minus 3. Prečo? Ja nechápem. Ja to nechápem. Prečo? אמרתי, יש לי ani v את החוטבה. Ale ja som nevypol, že ma ignoruje, čiže ma Baldixar môže zabiť. Čiže, čiže chytiť. Takže nemáme všetko vyhraté, ale sme rýchli ako oni. Je tam Baldy? Áno, je tam Baldy, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. utekáme, utekáme, utekáme utekáme pred baldíkom. Ja, viete čo, ja si dám Infinite Items, lebo to je nevyhnutné mať Infinite Items, proste, že môžete toto spraviť, že môžete mať nekonečno itemov v ruke. Ja viete, čo spravím? Ja zoberiem tento notebook. 5, uh, 11. To to chybu som spravil. Ja nechápem. Však to má byť 13. Joj. Ja som nasypal potom taký štaty. No, no running in the halls. Ja, okay, no running in the halls. No poď, Paulík. Poď. Ku mne. Poď ku mne. Poď, Paulík. To si. Ahoj. Ja som taký rýchly ako príshoda. Čiže ja si musím dávať pozor, lebo zoberiem zatiaľ tento notebook, minus 4, 7, 3 to malo byť. Joj. A 35. Aspoň vidíte, aký som zlý v matematike. Viete čo, ja idem takto. Ja idem toto spraviť. Uh, eh, nula, či, eee, eh, osem? vidíte? Uh, 8, uh, 35. Congratulations! You. you. found all seven notebooks! Okay. Now all you need to do is... OUT WHILE you still can! Toto nepomáha. Toto absolútne nepomáha. Nie nie? Ty ma nechytíš. Nie. Nie. Môžem tak do oka mám pozrieť. Aha, aha, aha, balík! Ja ho môžem... Jedine, že by som toto spravil. ale ta szansa realnie nie egzystuje. Jedynie, to Ale tak, neexistuje. I aj s modami sme to prihrali nakoniec. Ale! Má Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Bratino Dvukov. Takže, toto bol um, Baldi's Basics in Spaziness and Stuff. Uh, výborný randomný mod, kde uh, uvidíte, ako sa developer vyhral s uh, animáciami rôznych postav z hry a a tomuto módu dávam 4 hviezdičky z 5 za uh, textúry, za uh, zvuky, za uh, feeling z, toho, z tohoto módu. Teda, ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, tak link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť na vás u zajtrajšieho videjka.